Thank you. Michele, ma eh, da... tua mamma è, è qui con te? Sì. Perché parla lui e non parla lei? Non lo so, ma pensa, pensa una cosa. Mm. Potete andarvene da questa casa? Che brividi. Perché non potete andarvene da questa casa? L U I Lui Lui Io qualcun altro con voi? Quest questa... Qualcuno che abbiamo evocato noi, forse? Questa entità che è con voi... È buona o cattiva? Chiudi, vai. Questa entità che è con voi non vi fa parlare? Questa entità che è con voi è cattiva? Sì. Questa entità che è con voi eh, è da sempre con voi, sì. Quindi non è qualcuno che abbiamo bloccato noi. È colpa nostra se siete bloccati qui con questa entità? No. Ma quindi... Perché c'è questa entità cattiva con voi? diverse. Bene. A. G. Cos'è? L. I Sbaglio, cosa c'è scritto? Sbaglio. Sbaglio. Avete sbagliato voi? Sì. Non è che hanno fatto qualche rituale, qualcosa loro? Quando abitavano, quando erano in vita e che abitavano qua? che hanno evocato loro qualcuno? Mm -hmm. Sì. Cioè noi siamo venuti a abitare una casa che era già abitata da, da questa qua maligna più questi due. Eh, se non ti ricordi bene, eh sì, no, c'è stata una signora poste. che... no, l'ho dovuto dire, cioè c'è stata una signora che io conosco che quando ha saputo che noi avevamo preso mm, casa qui mi fa ma Terry tutto ok in casa tua? Faccio sì perché? ed erano proprio i primi, i primi giorni che eravamo qui ad abitare e mi fa ma dicono che ci sono presenze strane in quell'appartamento, tutti lo sapevano tranne te. Quindi questo ci va a confermare ancora una volta a una tesi già sostenuta tempo fa. Solo che come possiamo aiutarli? Che si fa? Allora, se, se riusciamo ad aiutare loro, liberarci. Liberateci, sta scrivendo. I. Come? Come li possiamo liberare? sta facendo Ale? è già successo una volta, sta facendo l'infinito, l'otto sdraiato, l'otto in orizzontale. Fermo! Michele sei tu? Michele, é sei tu Teresa sei tu? Chi sei? S A No, non lo sappiamo noi chi sei. Quindi dici il tuo nome. Allora, non so se avete già visto un'altra volta che abbiamo fatto la tavola si è presentata questa, questa entità sempre con questo, con questo movimento a forma di otto come per dire sono arrivato, sono io e... succede spesso quando si fa una tavola Ouija penso che lo sappiate, se non lo sapete Wow! Seta! coraggioso. Stop. Mamma mia. La mia paura è... Mm, allora, si, si dice, poi sono dicerie, sono cose che nessuno sa, che è il classico la classica entità demoniaca, demoniaca compare un po', eh, un po' burlona, un po' vuole far sapere sempre che compare chi prova a fare la, la tavola Ouija se però è lui che è fermo qui se però sono stati loro prima di noi ad evocarlo e hanno fatto qualcosa di, di grosso, di sbagliato, che, che quindi è rimasto qui, quello è la cosa che mi fa preoccupare adesso. M anime anime